Pera, vou jogar esse depois no forrego? Vamos. Na verdade, eu achei que tu ia querer ir agora. Então vamos. Não, então vamos terminar aqui. Eu já entrou, cara. Tu não é desses. O inimigo está ganhando. Cris, em frente com você. O inimigo está ganhando. Cara, o Enzo tá foda, velho. Ele ele tá, ele pega o controle e fica mexendo nos botões, velho. Você acredita? Eu acho que ele vai gostar de videogame, mano. Como que tu, tu tá nem escutou o que que era, caralho? Falei que o Enzo tá... Ele pega o controle e fica mexendo no analógico, no botão, tá ligado? Como se estivesse jogando, olhando pra ah, tela, como se ele estivesse mexendo. O Arthur, se eu não botar uma cadeira e botar o fone dele um pouquinho e deixar o controle do Xbox com ele, ele dói, velho, não deixa eu jogar. Ah, velho, é mó da hora, mano. Você fica tipo... Oi? É da hora, mano. Você fica mó, tá ligado? Pô, eu não achei ninguém, Cris. Já mandei três caras. Pode te perseguindo, os caras vão te pegar. Tô vendo ninguém, o velho. O inimigo está ganhando. Olha, ó, atrás de mim aqui, ó, me matou, ó. A arma da Helena. Ah. Tô no Ah, filha da puta, de sniper. Nossa, eu tô matando muito, viado. Muito nada a ver. O inimigo está ganhando. Ah, filha da puta, me matou, meu filho. Ainda não achei ninguém, mano. Que isso, velho. Porra, velho. Eu não morro pra ninguém. Nossa, que cagada. Você não sabe o que aconteceu agora. Eu fui abaixar porque pegou fogo no tanque. Cara, eu matei e o cara. E aí eu matei o cara. Sai daqui, sai daqui. Na casa, estão subindo nas casas. dois no inimigo. <laughs> Ah, tava de máscara. Droga. Oi. Hum. Vou nascer com chucrutes ali. O nosso lado está ganhando. Agora que deu rapaz. Dormir um soninho à tarde que é pra noite hospital, né? comigo, é Cris. Não aqui, eu dou tudo aqui Primeira vez que eu consigo terminar o cachorro. Ai, merda. Puta, eu troquei de arma ainda, mano. Não deu. Quando o cara revive lá o, o nego, ele tá não, não vale kill pra você, né? Vale. Vale? Vale? Não. Vale ou não vale? Ah, vale conta kill, mas não conta eliminação na perfeição, É louco, o cara lá é o Iron, mano. Iron Bado. Fui lá e o... O cara levantou o maluco que eu tinha derrubado. Ah, Fernando. O nosso lado está ganhando. Amanda, eu comprei um boné pra ele, mano. Será que eu deixo fazer uma mala com esse boné? Como é que é? A Amanda comprou um boné pra ele. Hum. O nosso é lado uma está ganhando. bota até o boné de gato pra trás, cara. Nossa, sacanagem. Eu vou botar uma mão só Esses moleques de hoje em dia é foda, né, velho? Na moral. Ó. Só aprende que não pode. <laughs> Mano, eu tô representando nesse jogo, velho. Acho que daqui a pouco meu controle vai dar uma carguinha e já consigo jogar. Não pra mim, vai passar correndo. Quase lá, continuem assim. mano. Mano, eu tava tirando o cara lá de trás, encontrei outro deitado na frente, velho. sem bala. Fudeu. Pera aí, pera aí. Caralho. Eu so Nossa, sorry, man. Que bosta. Vai, Cris. Me levanta. <laughs> Me saudou. Caralho, velho. Tu tem que carregar munição, tem que carregar mochilinha de, de vida. Porra, tu é o Severino, cara. Achei ele, achei ele, Ai, caralho, eu falei, porra, será que é amigo, mano? Me travou na porta. Era logo o inimigo, viado. Ai, merda. Apertei o botão errado. levanta mais. Boa. Ai, merda. Caralho, Cris. Está esfolando os caras, mano. Eu tô matando bem essa, velho. Ah, não, velho. Como assim? Ah, morri pra árvore. Tropecei no galho. Cris, o cara tá lá na caixa d'água, lá no fundão, velho. Se tu for... Vai acabar, vamos atrás de ti, Ah, não. Puta, eu vi o cara embaixo, mas não vi em cima. Agora os caras lascou de vez. Ah, manda, ele tá vendo YouTube, caralho. <laughs> Tira, tira o celular dele. Valeu aí, gente. Tamo junto. Falei, Cris, compartilha o vídeo. Gostou, deixa o like. Fui.